pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių pokyčiai po pokyčių Labą dieną. Pokyčių, gerbiami- pokyčiai po pokyčių. gerbiami Žiūrovai, tęsiam mūsų rubriką Senių pezalai. E, e, dal- Laidoje dalyvauja Kazimiras be Juraičio ir aš be, be įtakos ir pinigų. Aš tai yra e, Šarūnas Paidokas. At, man- vat, matai, e, netilpo, jau greitai jau pats savo pavardę pamiršau. O, o tu Šarūnas su Puidoku dar? <laughs> kartu, kartu, mes kartu. Dviesi. Čia Šarūnas, kartais ir pasikeisim ateis. Kai apie politiką, tai kalbės Puidokas, o šiaip tai va, tokiom kasdieniam temom tai kalba Šarūnas. Gerai, kaip tavo sveikata paskutiniu metu? E, sakė kažkas, kad saulės audros buvo, tai turėjo būti. Taip, labai. vat, aš galvoju, kas man buvo, mes net negalėjom daryti praeitą savaitę jokios laidos, o gulėjau paslikas dvi dienas, trys o, beveik. O, o po to anūkai dar apsirgo. O kaip dujos įsiskiria pas tave gerai? Dujos nu, normaliai. Nu, normaliai. Nu, kai gulit normaliai kažkaip, kol, kol gulėjau. Aha. Nu, čia svarbiausias tai dalykas mums. Nu, bet nieko, gal vis tiek. Ja. Nu, ta prasme, ne jaunin, taip sako. Tai taip, taip tęsia mūsų rubrika e, Senių pezalai. E, E, ir temas pristatys kaip visą laiką Kazimieras Bejuraičio. Nu, nu, tema tai pagrindinė. Kaip mums suspėti prie, ar mes sugebėsim iš viso suspėti prie pokyčių visur? Ne, paskui pokyčius mes tikrai nebėgsim, bent jau aš tai jau niekaip, tegul jie eina kur nors šalimais. O aš pasistengsiu, supranti, būti tuo stabiliu ažulų, taip sakant, nu, kad ir sukriošusių, bet... Na nu, tai tada nėra ką ir šnekėti. Tada uždarom temą. Reikia vis tiek stengtis koja kojant su gyvenimu. Nu, žmonės dantis atsiaugina. Na, viską, negi tu jau taip pat pasiduosi ir, ir viskas jau sukrioši, sutreši ir, ir, ir viso. Nu, tai, tai nu, tai bet jeigu nebus stabilios ašies, reiškia kažkokio tai stabilumo, nu, tai į ką kreipsis tie pokyčiai ir iš viso kam tie pokyčiai, jeigu nėra stabilų pas mus dualistinis gi pasaulis. Nu, jeigu egzistuoja pokyčiai, tai vadinasi, turi būti ir stabilumas. Inkaras. Nu, sakant. inkaras, tai žinoma. O kas yra stabilumas ir kas yra pokyčiai? Vat apie tai vat, maždaug mes ir pakalbėsim. Turbūt mes turbūt be šuraivo temos neapsėsim. Mes vieninteliai likom ją neapkalbėję ir aš kiek žiūrėjau, vat, pavyzdžiui, ten visi kiti ką šnekėjo, tai man kažko tai trūksta visą laiką. Oi kaip blogai, arba oi kaip gerai. Nu pradėkim gal globaliai ir iš aukšto. Gerai. Aš irgi noriu tapti metų valstybės kūrėjų. Apdovanojimą, kurį šiais metais gauna Olegas Šurajevas. Ir Thank <laughs> you. Aš Olegui tiesiog noriu labai padėkoti už paramą Ukrainai, bet ne tik už tai. Mes bendruomenės vardu taip pat norime padėkoti už tai, kad nuolat keliate juoko formą labai labai sudėtingus klausimus. Nu, va, juoko formą labai sudėtingus klausimus. Ojei, ojei, ojei. Nu ir kas tie sudėtingi klausimai dabar ir kokie? Bet kokie turbūt jo klausimai? Ne, man tai, tu supranti, reiškia, ta pati nominacija metų valstybės kuriejas, nu, kažkokia tai nu, valstybė kūrėsi ne metais. Tik kiekvienais metais kažkas tai ją reiškia. Tai, tai tik laikinumo simbolis. O tai kas yra nelaikino šitam pasaulyje, tu man pasakyk tada? Nu kas yra nelaikino? Nu, gyvybė nelaikina yra amžina ne juokas man atrodo yra nelaikymas ai juokas nu gerai o kas su o gyvybė tai atėjo tai nuėjo tai vat koks čia koks čia juokas aš tai pavyzdžiui ne neseku net neįsivaizduoju ką jis ten juokauja už kokius juokus <laughs> kokias formas jis ten gauna tą reiškias taip labai svarbiai viską <laughs> parodysiu smulkmenėlę tokią dėl ko čia kipisas toksai baisus vyko Sakykit, prašau, kieno... Kaip jūs turėsite kalbėti teisme apie savo tvirkinančius pokalbius visuomeniai. Taip, taip. Tai taip. E, čia e, ruoškite šitą. Beje, beje jūs žinot, kad aš galiu viešui žmogui pasiūlyti šilbybį, beje, siūlau tą patį. Nu, va, va. O tai visiems. Tai čia už tokius juokus. <laughs> Tai palauk, tai jį prieš tai apdovanojo ar po to apdovanojo? Prieš tai. Ai, prieš, prieš tai. tai. Prieš tai. Bet, bet jis... už tai maždaug. Už tai, ne? už tai. Už tai. <laughs> tai. Nu jo, čia geras juokas, jo, juokinga. <laughs> ir Zuokui jisai siūlė tenai, ir visiems siūlė tenai, sugriovė teismo, šito neteismo, Seimo posėdį, sužlugdė tiesiog Seimo posėdį, nu pradėjo nuo tribūnos riekau tenai. Tai čia juokinga labai. Jo, juokinga. O Nors ką? sprendžiant pagal tą jaunimėlį, va ten, kuris, u, nu, gal jam ir juokinga, bet nu, tai yra kažkokia tai psichopatijos forma greičiausiai. Bet to reiškia, kaip, kaip čia galima uh, juoktis, supranti, nu, tai yra patyčios, elementarios. Šuraevas ir tas Seimūnas, jie yra skirtingi, jie netolygiose pozicijose. Nu, Seimūnasgi negali atsakyti tuo pačiu, suprantate. Jeigu jis būtų reik... atsakęs tuo pačiu, nu tada gal galima ir apsijuokti, jeigu ne. Jie, bet tu, čia... Tu kaip senas kriošalas, iš tikrųjų, va dabar šnekiai. Nu, tai, kaip, Nes nu, kas nu, tai... yra juokas? Nu, kas nu, yra juokas? Nu, įsivaizduok. Ha, ha, ha, ha. Vat iš vieno dalyko gali verkti, iš kito. Tu dabar verksi, aš ha, ha, ha, ha. Nu ir viskas, aš Nu, ir juokiuosi. viskas čia. Nu, Nu, taip. taip. Tik tai. Aš tau parodysiu kitą. Kadangi mes apie tai už Ukrainą- tai ir valstybės apdovanojimai. tai Taip, Už to, už kadangi mūsų tyčiojimas. vyresnysis sesė, ne brolis, o sesė, brolis tai Lenkija, nors moteriškos giminės tai Nu. Lenkija, o sesė Ukraina. Ir vyresnioji sesė politikoje senai turi, palauk, parodysiu ten kitą tokį. Oi, irgi, iš ko mokintis ir mokintis, kaip juoktis. Бачив квартиру купить, Пітер ти йобаний, блядь. Ну, Медведь тобі цей е, дав, е, Путін, хто тобі дав? Бабки, де ти взяв? Va. Tit, va, va toks va stilius ir tokia kultūra. Ir, Tai čia šur, U- Šuraevas Ukrainai toksai. jo, čia yra Antras Olegas Leško, yra jisai su statusu, tenai va, toksai. A, Olegas ja, nu, Leško. nu, nu, girdėjau. jisai O, ten o kažkaip šitas irgi be sen- statuso. Bet Šuraevas sakė, jau turės statusą. Kitais metais eis į rinkimus. Nu, man atrodo, kad visos perspektyvos taip pat. <laughs> A tai jis, Ką? jis dar jis ten, nu jis nu, ten juokaus taip seime. Tai taip, taigi juokas metų. Tai čia metų, bus dešimtmečio apdovanojimo, šimtmečių. Klausykit, čia bus juoko valstybė. Tu ką? Tai beprotybė, aš neįsivaizduoju ot kriošalas senas, nu dievažiai, nu tau laikas jau tikrai, senis ir yra senis. Nu bet gerai, nu, nu tvarkoj, nu, nu tvarkoj, nu gerai, nu kažkam juokinga, aš suprantu. Bet, bet kam gali būti juokinga? Nu tai tokiam pačiam psichopatui kaip ir tas Šurajevas, nes aš tai matau čia vieną, čia yra psi, psichinis ligonis. Kaip ir tas minėtas, lygiai taip pat, nu jie yra neįgalus. Nu, jie yra nestabilios psichikos žmonės. Nu tai pasižiūrės tau kiekvienas, nu gerai, vat, rytoj pakalbėsim su, e, su šituo, su mm, Lunskiu. Nu, nu vat įdomu, ką jis įvertino. Be juoko. Be juoko. Be juoko. Nu, nes, ja. nu, man Amžinom tai temom. Nu gerai, amžinom temom, bet Taip. man tai akivaizdu, kad čia yra nestabili psichika. Be to aš įtariu ir pačią šimonytę turint šitą problemą. O kas yra stabilumas iš viso? Ir va tokie, reiškia, dabar ateina, reiškia, mūsų valdyti. Nu. Tai va, va, čia tu, va, kaip kriošalas, va jau Kas yra nestabilumas nestabilioji visuomenė? Kas nu tai va, pokyčiai, po pokyčių, pokyčiai, po pokyčių, pokyčiai, po pokyčių, pokyčiai, po pokyčių, pokyčiai, pokyčiai, pokyčiai. Kas tai yra stabilu? stabilu? Nu, Kazimierai, va aš tau sakau, kieno Krymas, Kazimierai, kieno Krymas. Krymas, kieno, kieno Krymas, tylėk, kieno Krymas, kieno Krymas, tylėk, nieko nesai, kieno Krymas. Nu tai kas čia yra, kaip mes galim kažkaip subendrauti. Kaip šiandien, tai supranti, nei tavo atsakymų reikia, Tai kad jo ir nereikia. Nieko nereikia. O nu. kam reikia? Viskas, nieko nereikia. O kam reikia? Pasakiau, tai pirava, Krymas kieno? Kieno, nežinai kieno Krymas. Aha, nežinai kieno Krymas. Nu, kieno Krymas, pasakyk, tylėk, nesakyk nieko. Nu. Mano Krymas, mano. Aš atsimenu jaunystėje važiavau Ta. kelis kartus, mano Aha. Krymas. Nu, šiaip tai gerai, aš tau pavyzdžių. Tai kas tai yra? Ne, ne psichiniai sutrikimai, atsiprašant, dar reiškia, bet tai yragi samoningas veiksmas, plus prie visko. Tai yra E, visa kelionė į Seimą, gauti leidimai, išduoti, reiškia, kokiam tikslui, turbūt tam pačiam. Aš tai pavyzdžiui, vat įsitikinęs vienu dalyku, va šitos visos tos akcijos, galima pavadinti jas kūrybinėmis, galima gal jas pavadinti, kūrybinėmis akcijomis. Ir e, vyksta pagal iš anksto išgalvotus, sugalvotus scenarius, sutarta ir skirtos yra baimė įvaryti visuomenį niekinant reiškias autoritetus va. Va taip, tokiu būdu. Taip, mėgstųjų berėčių kitas fazė. Man taip. labai patiko e, Audriaus Butkevičiaus signataro, kuris yra šarpo metodologijų, žinai, tėvas Lietuvoje ir ne tik jau Lietuvoje, jis labai garsus specialistas visam pasaulyje, kaip jisai piktinasi Šurajevu ir tu, žinai, kaip birkštelė, kai jisai, oi, tu Šurajevas, oi, čia jau viskas blogai, žinai. Bet čia yra meistriškumo jau kita pakopa technologijos yra dirba specialiai, kad nu, tai- sugriauti tai, <laughs> viską. Nu, tai taip. taip ir aš nebejoju, bet... žinau, kad jisai Seimą paklius kitais metais. Nu, tai taip, nes, o, o ką sugriauti? Reikia sugriauti būtent valstybingumą, valstybę. O kam tas valstybingumas? Nu tai va būtent kam, nes kadangi reiškia tokia užduotis jų. Tai yra švabo, reiškia švabo va, šitie e, naujieji, reiškia, komjaunuoliai. Švabo nepažįstu, bet už tai nu, teisėja, bet... Baigė ten pas švabus, ten visus tuos, va, jo, visus tuos, jo. reiškia, tuos uh, kursus, reiškia, šito lyderystės tenai. Mm, taip, lyderystės taip. labai kursai tokie, reiškia. Tai yra, žinai, kaip, kaip sovietmečių buvo, reiškia, va, institutai, va, šitie. Mm aukštieji partiniai. Nu, taip, taip, nu, taip. nu tai tas pats, kadrus ugdo, va tokius kadrus jie ugdavo. Nu. Kam tokie kadrai reikalingi? Tai man, man Tam, labai... kad sugriauti valstybę, valstybingumą. Man, man labai patiko e, žurnalistikos etikos inspektoriaus e, ekspertuose paviešintas kreipimasis, kaip jie knaisėjo. Bet patiko dėl to, kad aš prisiminiau specialų nuosprendį teismo ir teisėjos, teisėje besivadinančios Enrikos Janušoninės. Nu, nu. Enrika Jansonė. Faina labai moteriškė, tokia man nu, labai jinai patiko, simpatiška labai. Tai jinai po teismo gerosios kaiminystės nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, kad prokurorai spręstų, ar šiuo atveju nėra, šiuo atveju tai kai aš paklausiau nuo prežiazo klausimo, ten nepatinkančioje nepatinkančio tai jinai nusprendė kreiptis į žurnalistikos etikos komisiją ar atitinka viešosios įmonės šitą tėvynės kondukterį kuriem prežiazas priklauso kur mes dabar sėdim nu, nu, ar nu. atitinka visuomenės informavimo įstatymą ir ką tu pasakysi dabar matau kad šito net nemimama janušonienė o minimas žalimas įsivaizduoji va žurnalistikatikos inspektoriaus tarnyba, remiantis žalimo pranešimu, Enrika Janušonė, teisėja jau, jau į šoną, vadinasi, jinai sekretorė pažalima tik tai. Tai čia ne, ne teismo sprendimo, o žalimo. Žalimo, A, žalimas, tai žalimas. Irgi taip. O gal jinai Janušonė dabar pažalima sekretorė dirba, bet vadinasi teismas visą instituciją pažalima nes buvęs konstitucinio teismo pirmininkas nu negali nu, tai, būti buvęs. Tai žinoma, tai nu, aišku, irgi du. Nu, kaip vadovas faktinis valstybės. Valam, ten, girdėjau, kad jis amžinas lygiai taip pat. Jo, kaip su visom dvasiom. Landsbergis amžinas. Dvasios nėra laikinos. Bendrauja. Jo. Kryviai, mūsų kryviai va šitie va. Ja, va. Tai dabar jinai atidirbo, padirbo, pateikė ir tipo žalimas dabar pateikė. Nuklausyk Pagrindiniai pranešimo argumentai. Pastudijuosim? Ne, nu čia ilgai studijuot, čia uh, Audrius uh, per, per šitą, per, Ai, nu, per tai ekspertus tai tenai. Nu, kad, nu, na, nu, ten tikrai labai įdomus raštas, aš tik tai vieną, aš tai e, perskaičiu. Nu. Aš tik tai vieną galiu pasakyti, kad jie ten labai puikiai atskleidė metodologiją vat, e, viešųjų, reiškia, e, viešinimo įstaigų, vat, ką jos Aha. turi daryti. Vat kaip dirba LRT, kaip dirba LNK, TV3, vat, visą metodologiją, vat, kaip reikia pudrinti smegenis, meluoti ir kokiais būdais reikia žaisti tai vat jie ten pat su suklaidint žiūrovą tam kad jį išvesti iš nu, pusiausvyros supranti tai vat visa metodologija yra ten atskleista bet man atrodo apie tai bus kalbama per bet man nepatinka tavo stilius ir visa kryptis aš noriu prisitaikyt prie pokyčio tu kaip kriošalas sakau tu tręšti tiesiog tu į žemę lendi Nu tai kur nu, tu baigsi? Gerai, nu kuo baigėsi pokyčiai, tu man paaiškiai, jeigu turi galą pokyčiai, po pokyčių, pokyčiai, po pokyčių. Palauk, pažiūrėsim, o ką... Karų elementarių. A, karų. Nu, taip. Palauk, bet jeigu aš noriu taikytis prie pokyčių, prie pokyčių, tai gal karas yra gerai. Nu, yra kaip beprotybė, o aš jam žinybė. Nu, tai... Ne, nu kaip karas, karas gerai. Gerai ar blogai pasakys tada mūsų ateinančios kartos po 100-150 metų, kai kai visi vat slapti dokumentai atskleisti bus, va, tada gali. Palauk, ir, tada ir vėl, ir, ir pasakyt, vėl, karas blogai. Ar tu sukrioši ir sutreši šitoj Lietuvoje? Karas, žineliai... pavyzdžiui, karas gali būti gerai, aš gerai, gali būti no. karas. Jeigu no. aš žinau, vat samoningai žinau, pasirištau aukoti savo gyvybę už kažką tai. Aš ją turiu už ką aukoti. Bet pasakyk tu man, vat, už ką kovoti, va dabar, dabartiniai situacijai. Audrius, Butke... pala, pala, pala. Audrius Butkevičius tvirtina ir jo turbūt reikia tikėti, kad kovo dabar tenai reikia todėl, kad nereikėtų kovoti čionai. Ir rusus reikia užmušti tenai, kad nereikėtų užmušinėti čionai. <laughs> Nu, nu, nu tai, va čia tau pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių nu nu yra negarbinga visų pirma ukrainiečių atžvilgiu kodėl kovot tenai pas juos nu tai geriau pasikvieskim čia ir kovokim čia nu o prie ko čia ta tauta reiškias vargšando prie ko jie jeigu tau butkevičiui patinka kovot nu tai tu važiuok tenai reiškias ir ir kaukis jeigu to tiki reiškias bet nu atsiprašau kodėl aš turiu reiškias e, aukoti savo vaikus savo anūkus šitam tikslui Kokiam dar tikslui, dar net neįvardinta, kokiam tikslui. Kokią velnį jūs ten važiavo daryti to Maidano, jūs nepasakėte. Nepristatyta reiškės. Tikslas koks? Jūsų išlikimo. Tai galbūt, aš suprantu jūsų poziciją, jūs ir kovokite, nieks netrukdo, važiuokite tenai ir kovokite. Išžūkite ir negrįšite, mums bus lengviau čia. Bet ne mūsų tai tikslas nedidesnės dalies visuomenės. Ir va, tokiais, va, va, tokie, va tokia va, smegenų pudrinimo metodika, kurią puikiai atskleidė Žalimas va šitam savo rašte, jūs kvailinat jaunimą. Vat visa, visa esmė. Vardant savo, reiškia, tų vargšų gyvybių, gyvy, gyvybių, reiškia, išsaugojimą, nes baigtis yra vienoda. Ir jūs tai jaučiate, tai ateina galas jums neoliberalai. Nes švabo komunizmas, va švabo va šita va, teorija va šita va, jo vizija. Tiksliau sakant, ne jo, tai kas stovi už jo. Jin tikrai nebus įgyvendinta. Jis yra žlugusi. Ir jūs kovojat vardan žlugusių, neįmanomų idealų, vardan utopijos, kurios nebus. Ir didelė dalis žmonių pasistengs, kad jos nebūtų. Ir mes nejokaujam. Ir su Šuraivu, pavyzdžiui, nu kodėl jisai neprieina, vat, pavyzdžiui, prie tavęs, prie manęs pajokauti. <laughs> Kuo baigsis tas juokas, jisai įsivaizduoja, jisgi žino, kuo jisai baigsis, o toks juokas. O prie Seimūno, kuris negali tuo atsakyti, tuo pačiu jis negali, nes statusas kitoks, nu jam negalima šitai. Gali tyšiotis kiek nori. Tai supranti, vad lygiai taip pat, žinai, kai kokia skurusdėlė prieš dramblį. <laughs> Ei, dramblį, ateik čia, davai, nu, hei, tu, pelėtų nedramblys, hei, hei, kino, kino krymas, ką aš... Nu tai Jėzus, tu marė, nu, ar verta? Klausyk, klausyk, nu, palauk, palauk, a kino krymas? Krymas yra dabar rusų, tiksliau sakant, Rusijos federacijos. Man tik tai labai keista ryšios, kodėl Krymas yra respublika, o nesrytis. Jis autonominės rytis būdavo ten pas Ukrainą. O kodėl dabar respublika? Hmm. Nu į ką? Tai jeigu jis respublika, tai jis vis tiek palikta kažkokia tai reiškios galimybė. Buvo, sako, visada respublika, čia man patarinėja. Krymas man balsai, buvo visą laiką respublika. Nežinau tik iš kurios pusės. Autonominė respublika buvo. Nu va. Va nu tai visai neblogas statusas e, palyginus ir dar ir sakau paliktos kažkokios tai galimybės į ateitį vėl kažkaip tai grįžta ne aš ne vat ne vat man čia yra va didžiulis klausimas nu gal chaganatas kažkada tai bus ten žydų gal bus va tai ten, va ten. va o tu prisimeni šitą va mm, kaip jo berkut berkut Nu, Berkuto, nu. Berkutas, kuris, reiškia, dar 2000 kokiais 8 ar 9 metais padarė, reiškia, video, kur pristatė va to reiškias e, dangiško Sijono, reiškia, mhm. viziją. Taip, taip. Ir kalbėjo apie Krymą, penkias rytis, va šitą prisimenė, reiškia, va čia bus naujasis tas Izraelis, nes senas Izraelis liks. Dar nebuvo jokių įvykių, jokių maidanų, nieko nebuvo. Nu. Jis pristatė va tuos įvykius, reiškia, kurie dabar vyksta, reiškia. Ir dar pristatė kaip, reiškia, kad uh, rusai turės uh, nugalėti šitą Ukrainą, nes ten labai daug fašistų. Mm. Va, nu, nuo jų išvalyti šitas rytis. E, ir čia bus, reiškia, va tas va. Ne, tai čia viskas yra dar gudriau. Jis nedasakė, aš tau pasakysiu teisybę, visą nu. supranti. Aišku, kad bus Krymas, tai čia nai tam, kam priklauso būti o priklauso būt. Lygiai dar seniau, kai dar Lietuvos nebuvo. Nu tai žydam dabar, nu tai... Palauk, tas, tai gerai nu, žydai, nu, bet ir mesgi žydai, tai, tai nu, būsim žydai, religiniai. Ne, tai palauk, bet dėl to, tai reiškia, tai dėl to aš pratęsiu, reiškia, taip, nes taip. aš pratęsiu apie Šiaurės Jeruzalę. Aha, atveju. nu, va, Jeigu atsiranda taip. va, tas tai Sionas, a Vilnius visą laiką buvo Šiaurės Jeruzalė. Taip. Ir taip. man atrodo, va šita ašis, va, Šiaurė pietus. Šiaurės Jeruzalė, pietų Jeruzalė. Va, Taip, va, va, va. Šiaurė pietus. Tai tu ką galvoji? Aš jinai tai... gyvybiškai <laughs> jiems reikalinga. nu, tai supranti, reiškia, su manimi. Negi aš tau galvoju, ne čia pasakiau, mano Krymas, mano. Nu, mano. Nu, praktiškai mūsų taip, turėtų būti. Taip, mūsų, mūsų. Mūsų Krymas. Mūsų tokia atveju. Nu, klausyk, paklausyk. Jeigu įvyks, reiškia, ta jų vizija, o jinai gali įvykti, nes aš pasakysiu, nes tikrai labai įdomus dalykai vyksta. Supranti, Ukraina per tą karą prasiskolino keurai. Visiškai. Visos tos aukos, šmaukos, tai nėra aukos. Tai yra skola. Jie kariauja į skolą. Nu gerai. O, o tada... dabar reiškia gerai. Nu viskas baigėsi tai ką, ką reiškia, e, kas ką pasiema, tas tą pasiema, reiškia, atstatinėti jie neturi už ką. Palauk. Kuo jie, kuo pa, jie atsilygins? Minutėlė, minutėlė. Žemėmis. Ir tada, palauk. ir tada ateina va šitie, reiškia, žydai su pinigais. Palauk, palauk. Viską sutvarkysim, viską nu. sutvarkysim, pažiūrėk būti su Ukraina, ateikite, būsiu aš ir bus šis tas ypatingo. Nu viskas. Mėlyjei, vis arčiau yra. Čia sutvarkomi dalykai. Minėdas išgelbės, babkių pririnks, viską sutvarkysim. Čia viskas gerai. Bet viskas tas praeina, bet pagrindinis dalykas lieka. Mūsų ašis – Šiaurės Jeruzalė, Pietų Jeruzalė. Tai va, tai va. Nu tai, tai va. bet o ką, tai, nu, tai jūs tą ir atskleiskit, nu pasakykit, nu tai mes ir sakom vardan ko nu tai mes sakom bet kodėl nesako va šita vat visi šitie politologai va šita valdžia mūsų visa kodėl nu nu aš suprantu tada jūs kalbat apie ateitį tada visi žino reiškias į ką maždaug orientuotis už ką kovot reiškia o dabar jokios ateities vizijos lietuvos ateities vizijos nėra trisdešim metų jos nekūrė kokia jin turėtų būt kaip jin turėtų gyvent kokie santykiai su kaimynu kokioj reiškias autonomijoj neautonomijoj nu ką nu nieko nėra jokios reiškias vizijos ateities nėra yra tiktai pinigų grobimas kišimas vagimas reiškias ir ir maitinimasis iš tų savo šeimininkų ir yra posakis ir ta tie šeimininkai už mus kūrė ateitį mūsų mūsų ateitį o mes esam nušalinti dėka va tokių va šurajevų minedų reiškias įbauginti visi <coughs> tu liaukis, tokie... liaukis tu zyzės. Mūsų projektas yra mūsų projektas, čia ne mūsų, o jų. O mūsų yra linija Šiaurės Jeruzalė ir Pietų Jeruzalė. Nu, šiaip tai nu, va, gal ir neblogai. Geriau pak, pakasyk man smegenis geriau. Vat, šitai. Palauk. Tai... O, o, o. Pala, pala, pala, į kitą pusę. Palauk, ištraukiau. <laughs> Per daug raukšlių ten pas tave. <laughs> Va, kas yra. Va, dabar jau galima pakeičiai, pakeičiai, pakeičiai, pakeičiai, pakeičiai, pakeičiai, pakeičiai. Ir daugiau nieko nereikia. Pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių. Toksai va, Seimo darbas. Vat Seimo darbas. Lietuviai jūs prakeikti, aš jums kaip prūsas pasakysiu, reiškia, prie kurio, prie kurio tautos, reiškia, prisidėjot savo išdavystėmis visi apsiraminkit jūs bent 20 metų, pagyvenkit stabiliai, be pokyčių ir be to nuolatinių įstatymų keitimų. Pajuskit ramybę savį. Nu pasistengit. <laughs> Man žiūri, akis dega. Pajuskit ramybę. <laughs> Ui, negaliu. Aš irgi negaliu. <laughs> bet nu, ką darysi. Nu, tai gal bet nieko, kita. aš pavyzdžiui, va dabar va, va, šiek tiek išsiliejau, man kaip mankšta rytinė. <laughs> ir pokyčių geriau nereikia. dabar. Ir geriau pasidarė. Jo, <laughs> galima eiti, supranti, pomidorus, tarkim. Reikia slėpti. <clears throat> Laukia daug darbų, pavasaris. E, nepražiopsokit, po, po Velykų būtinai reikia tvarkyti žemę, o galima bus ir viską ir sėti ir sodinti nebūtinai ten svogūnus gegužės būtent penkioliktą viskas galima ir anksčiau nes gegužės pradžioj bus šiltos naktys iki keturiolikos laipsnių šilumos o tu iš kur čia nustatei dabar aš prognozę žiūrėjau A, ir tiki. žinai dalinai aš jomis tikiu nu apytiksliai bet taip ir būna kaip žiūriu kad vat kiek laiko man tai, tai varnėnai pasako viską žinai aš jų paklausiu ir jie man pasako taip Taip, taip. Bet matai, jie, va, šiais metais varnienai anksčiau atskrido negu praeitais metais. Ir jievos žydės šiais metais anksčiau. O iš kur tą žinai? Nu, vat, matau, nu, jaučiu. Vat, mhm. vat, prieinu prie pumpiriuko ir jau žiūriu, kad jau... Tai su varnienai išnekotų su medžiais, tipo, ten ar kaip? Nu, aš tengiuosi su visais kalbėtis. Mhm. E, aš tengiuosi, politikai jūs prakeikti. Su visais kalbėtis. Su visais. Ir su rytais, ir vakarais. Va. Nu mes galim kalbėti. Kodėl jūs nesikalbat, aš neįsivaizduoju. Jums neilgai liko vyrušiai. Ir moterikės. Neilgai. Taip, tai tuo laidą ir baigsime. Turbūt <clears throat> dabar, taip sakant, užsikrovėm. <laughs> Galim eiti darbus dirbti. Tai ačiū uždėmesi ir viso gero, gerbėmėjai žiūrovai. Iki. Tie jūsų pokyčiai gimdo tik tai nestabilios psichikos jaunimą.